Musik 会遇到了一个岔路，往前继续直走呢，就是往灯塔的方向前进；而下面这一条路呢，就是回程，回到神秘小海滩。 这里是延几生活，我们下次见。